ホーチミンのヘムから今日はブイビエンからヘムに入りますヘム2の提供でお送りしますバックパック野外のブイビエン 夢の中はゲストハウスでいっぱいですこれだけ密接していると泥棒も行き来し放題です対策はちゃんとあるようです やおやまた行き止まりでしょうか道がありました迷わず出られそうですこうやってカラオケに誘われることもあります 出られなくなりました